alifite ogamba oti kiki vaibu nga teriiwo buzibu ki twali buzibu vaibu yenza ate vaibu ngaerazeewa jasi ntuninga ntuninge wenaagamba kati volyumu apo nga bitandika kale volyumu gituninge abudde ah, eh, tebunatuuka mm. eh, olumanyi bulijjo ni wa mupiira naawe okuwagira no yasimpisa muzende ku mulimu ngagwe boli ku mulimu um, sigumanyi kuwagira ne sigumanyi nabazanye mbalabi ne simanyine sinamu n'omuzanyi n'omu simanyi oba tiimu ene badeyambadde kalasi baddendaba bazanyi tubiveeko ebyo naye nga nze ne nsapootinga mbaddewo yasa okuwerawo kwange kuweesa omukola ekitiibwa yamaanibuddu nabusiro obadde osapootinga ki ah, ah. mwana nze nzize muzikuwagira nzize muzigafulaye tasi kubeerawo ng'abantu abalala omupiira gunyumidde ndabe amagoolo era nga abasajja bagoba akapiira eh, nga era abo n'abalala badde banyumirwa ah, nze ndi wandongo ah, nawo bimanyi yamanyi era bwe mbasire mu ndongo eh, mbanyimba basimba mbani mokoye ya ndongo seho bizo ya mani urukwase akasipidi kata mwana kasipidi kwa kanji ani chinzile moro kira subaru mm. ya ukana kukayongeza mm. e, katefe subaru nkambo tunitabu kata waka yongeza let us play for you mm. ya mani ok ne wana erozo ne wakanyama aliyo bakanya batya ah, ah. ah, nensobola ssebo nzize nzekka wali eh. ogoolabyewo oli oli yakuwayiriza oli gwagamba nti wali omayikiwo eh. oli oweeri eriwo nedda yotubiveeko naye nga sofa sekyute yamaanyi olaba abamagye bangi polisi nyingi yosegera tewali agenda kolaowaye gwe olaba amagye baliwo bameka ogaba tebalaba wabawera ensonga gumanyi kyoba nasomako ne kakoza mutale anti amaje nga sobola nga ze ngakulira ate anyambale nga mulimu omukulu mpima sam ye mumyuka wa eh? sentere asooka eh, avunanyizibwa kwa administration wabula nange simumanyi naye nayetaaga kusabira kale ekibuuzo nkizzeemu nga negezaamu bata bwe nnakiddamu nga nfunye omukyala nange era nkyanoonya agenda okwetukisulaakola ndi mayini enfaanana yona gyanaba afaananyemu yamanyi talina kuba nasaanyizo nakimu abaana nobanga talina mpisa nga yeekubyeko tatu nga yeewumula buli wamu or go for abusing us. The drugs uh, are abusing you. Obyo yogera oli mugundi yo mu vibe yentufu oba luwaku yambakuyogera. ne mu vibe zange entuufu naye era nga omanyi nti abantu oli asobola okujja n'agamba nti nze ntuli bwako lubaale ku mutwe nange nze mbaana lubaale antula ku mumwa ne njogera ebikola ki ebikwatagana oba ebitakwatagana naye nga sofa ze vibe zange entuufu ze ndimu n'okusinga obyebyo sisukkawo naawe obadde eki neegomba omuyimbi nze okay. ali ni skill top 10 artist celebrity all those tight man kati ate grant sire <laughs> ya ate ndio mugamba yoguno mwaka kayo kama jamani Hmm. kivuga speed ka speed kanja atenga tetuna kusumulula bizosi tuna tuna tapo zetana bakugula chavu ya kugeya ngasa tu banga ate machine na geya munana ikamini konsa abigenda kuja tutogana kwata nyoba fani ba face speed watu chaliwo chaliwa so far manyi tugaina gakuba concert Mutegedde naye tukyaliwo tukyalina enjiri twala osooka okunyikiza etuuke mwabo abakyagulumbadde mukyali mu kawuukuumi oyo alina okukkiriza asobola hmm. ogiteekeyo nga teri agambayo yamaani hmm. eh, ndi wankolokoko era osobola bakubira kasimu ne bakola ki ne banguwako hmm. yamaani n'abalala abagwa mukola weeritonze wenditondaba bantu baabo polisi ye abamage baabo kubanga ndi wamaanyi kuba ndi wamaanyi ah. nfudde abalala abakabi ntegeera boona abanfunamu abantegeka ne bafuna mu ssente kitegeeza nti nondi inkamu yaggwanga yamaani ate nga kye nasabanga nange nfuna akasente akatini nendo neetinga ate benalinga nkolerera kitegeera sofatanso birengezaako hmm. enduu jabikwa n'ebisingawo hmm. kati katonda bwanaaba yagadde yamaani oddamudde oluyimba luyimba ki yonna olwa boni naffe kakali wetwatwogerako boni naffe kale hmm. mwagifuula national anthem oba mwakafuula kasengejja hmm. ddasewetetogera beera mugendo ogwo eh, tuyinza obutaddamu luyimba kuba akaseera tekanatuuka okujjako bona avayo abatusabe tuyamba otuddire mu luno jalaba nga tukozeeki tuzeemu naye nsofa ezaffe naffe tukyalina ezaffe zitwalinatawo nyimba ziryawo tunoonya tuzeera tetulabaawo abantu bakyaka abantu tenyimba nyingi ate tetugenda kudda mu nyimba z'abantu okujjako nga lwo ttiimu enajja negamba tuyamba otuddire mulirwa naye baana ba tebavuddeeyo ezaffe zikyaliwo fe tutola nako netugabira ku balala ah, badde tebakangambangako naye so naye kayanfaanana kubanga yaliwo nga nze siriiwo nkitegeera yamaanyi yabadde match coordinator nange neyanza okubasanga kangende nkube disko yabadde referee assessor